大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。第一百一十二讲：神要对你说什么？ 变样的艺人，异人在二人面前退缩，好像贪婚之犬弄浊之井。异人在二人面前退缩，好像贪婚之犬弄浊之井。 在我的印象中，还有个人的一些的经验来说呢，大概可能就是呃六四七六十七十年代哦，可能八十年代还差不多吧。那时候基本上呢，那一般的人你要认出他是一个基督徒，其实都不是太困难。 你可以从他的服装、他的言谈、他的外表，还有他的生活习惯、他的思想、他的意识、他的价值观，还有做人的意义等等，你可以看得出，他是一个基督徒。在未信主的面前呢，特别是从他们的这个。 生活习惯、外表这方面可以看得出，哎，他们是比较不一样的，就可以认出他们是基督徒。但是来到现在，哦，几十年后，哦，你要认出一个基督徒，其实呢，就有一点的困难了。啊，教会是增加了很多，信徒也是增加的。 很多，但是呢，要怎么样认出他是一个基督徒呢？有些时候从他们的言谈呐、服装呐、行为啦、呃、思想啦、意识啦、习惯呐、啊，这个呃等等来看，有些时候你真的是看不出他是一个基督徒。 那怎么样看得出呢？哦，他报上名跟你讲，哦，我是基督徒，或者是说，哎，我已经洗礼了，或者是跟你讲说，哎，我礼拜天有去崇拜，哦，或者是他挂了一个十字架，甚至是你去他的家，他你才意外的发觉到，哎，他的家中有一些跟基督教信仰有关联的一些，比如啊，画像啊，或者是圣经啦。 或者是一些经文呐啊等等，你才知道哦，惊讶于哦，原来你是基督徒，哎，也就是说，其实呢，在早期的时候，那基督徒是很容易分别出来，哎，因为看到他们一些特别之处。但是现在呢，哎，那你就发觉到，哎，又很难分别出来。当然，他就当中啊，你可以从不同的角度去诠释它，有好有坏，对不对？ 啊啊，可以说早期就很容易的，就是从他们的一些的这些各方面啊，你就可以说啊，因为他是特别的啊，你就看得出他是有不一样的一些地方。但是现在呢，哎，你是说哎，他们基督徒呃，会不会是他跟这个时代地气的？哦，我们叫做借地气。 接地气，或者是叫做本土化，啊，所以从他们的这个呃呃呃思想啦、习惯啦、价值观啊、品德修养等等，哎，基督徒跟还没有信的没有什么分别，也没有什么两样了，哦，所以这样你看起来，哦，这样是他们是哇非常接地气的，哦，他们是非常本土化的。 他们也没有特别的去标榜基督教的不一样了，所以你哦说它好啊，从一个角度来说呢，那就是说哎，基督徒、基督教也不会啊显得是很奇怪的宗教啊，人家就很容易接受。但是不好是哎，那么基督教说他们是真理哎，但是我也看不出他有什么真，有什么道理，我因为他没有什么特别了。 所以到底呢，前者是分别为生出来的，后者呢是同流合污了。那那到底你是属于哪一种呢？那就自己揣摩哦，思想一下吧。经文里面提到两种人，一种是异人，一种是恶人。那异人呢，通指就是说，哎，阴性称义，然后呢？ 啊，就应该有异人的行为，应该是这样的啊，所以这些就是基督徒，所以异人应该就是基督徒了。二人通子就是还没有信基督教的人。按道理来说呢，异人他们应该就是因为因信称义，他们的生命应该是有所改变，他们是一个丰盛的生命啊。 所以他们能够在二人的面前有与众不同的地方给人家看得出的，但是圣经却说一人在二人的面前退缩了。那为什么说退缩了呢？那那退缩那可能有好几方面，我们可以稍微的啊来去思想。那那可能是说一人他没有啊行出二人的行为，也可能是这个。 艺人没有分别为圣的这个生命，也可能是这个艺人呢，他已经是跌倒了啊，没有见证了啊，也可能是这个艺人呢，他与这个恶人同流合污，也可能是这个艺人呢，没有艺人的修养品德的本质了，已经消失腐存了。 所以从各方面的来说呢，就是说他是异人，但是呢，他却在恶人面前消失了，看不透，看不到他异人的本质，看不到他异人的行为，看不到他异人的特别处来了，所以他消失了。那他的形容为什么呢？他的形容是，就是。 一人在二人面前，自己消失也站立不稳，也已经没有那个影响力了。他已经变了一样的艺人了，就变成什么呢？就变成好像贪婚之泉。贪婚之泉是什么意思呢？泉水是流下来到井的。 所以泉水是源头啊，留下来井，是供人享用的。贪婚之泉，这个源头，这个泉源之处呢，已经是什么？已经在贪婚了。是什么意思？就是那个水已经不清了，那个水已经变样了。 那个水已经是污浊了，所以它上面它已经分不清了，它已经有很多的这个杂物了，然后流下来流到那个井，那那个井已经是污浊的水了，所以，请问，他还会有人想去享用这样的井水吗？ 还有人喜欢闻这个井水吗？还有人喜欢靠近这个井水吗？也就是说，从一人一个基督徒的生命呢，应该是在恶人面前有美好的见证。所以，一人呢，就是一个泉源之水，能够在这个世界、这个呃社会、这个环境从。 我们的周遭的人当中呢，起了一个影响力，吸引着别人了。但是一人已经变了样了，已经是成为污浊之水了。那请问，还能够吸引别人，还能够见证上帝吗？这是神对我们说的。 我们一起祷告，天父上帝，我们祈求主你帮助我们得到主你的恩典，我们因信称义，而我们应该就是因这个义而行义出来。但是很多时候，我们却与这个世界同流合污了，人云亦云，我们的生命就不再像这个清泉一样。 可以让人享用，可以去吸引别人，而在当中呢，我们生命已经污浊了，我们已经失去那个见证了。所以祈求恩主是怜悯，我们帮助我们，让我们在末世时代里面，我们是一个艺人，我们要在恶人的面前站立的稳，影响他人，见证恩主你。 我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。欢迎大家来给我这个鼓励、动力啊！所以请转发支持。当然，也请你写几个字啊，特别，假如可以，就写在 YouTube。 啊，让其他更多的人也能够看到，大家彼此的勉励提醒。